Cześć, nazywamy się Astronauta. Zapraszamy na premierę płyty Pink Roses 26 grudnia. O Strudzie Łuz Dzicha o 19. 26 grudnia o 19 zagra Pink Roses, Łosoś i my. Na żywo.